الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من خلق القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفينا وعزيمنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله المطهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين بعد جماعة السلام عليكم to barka mu da saduwa a wannan rana ta litinin mai albarka a yau muna sha takwas ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake yi daidai da ishirin da ɗaya ga wata uku a lissafin nasariya dubu biyu da ishirin da biyu wannan shi ne darasinmu na tara a wannan littafi mai albarka sannan har ila da dare muna cikin mukaddima inda muke jin wato mujiza da karama da farala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za mu tashi a kan babi wato na bakwai wanda zai mana magana shi ma a kan farada ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don ma laibu da ce babu ma'udiyar biyu sallallahu Alaihi wasallam minar farari ga wani babi wanda aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata farala mai girma dama kuma kamar yadda muka hoto baya aka laƙuhu wa mujatuhu wa karamatuhu wa faraluhu ƙura'an ɗabi'arsa mujizarsa karamarsa faralarsa dukka tana cikin ƙura'an sai dai inda ka gano ka gano inda ba gano ba ba gano ba dan hadisin mu'mina Aisha tace kana sallallahu alaihi wasallama khuluquhu qur'ana tace duk gaba ɗaya da biyar manzo Allah qur'ani ce ku ci da shige zama tafiya mu'amala duk gaba ɗaya ta manzo Allah tana cikin qur'ani shi yasa aka ce ai to ai farallashi ta fita dukkan mutanen duniya gaba daya saboda ne in ka kalli duk gaba da di'arsa ƙur'ani shi kuma ƙur'ani ya zo ne daga ina ya zo daga sama kuma aka ce a farar kutubun samawiya ko ƙur'ani mafifitin littattafai wanda aka sako daga sama shi ne ƙur'ani idan ka haɗa dukkan littattafai a taura linjira zabura sun ibrahima da dai dukkan sauran littattafai wanda annabawa suka zo da su idan ka dunkula a guri daya to Kur'ani ya yi su farara mafi fetin littafi ga al'umma sannan kuma shi manzu Allah in ka diba hallo ta ɓangare da yawa hallo ya tsere ya annabawa dalilin ya limanta su ba gaba daya shi yasa ake tabe imamul anbiya'i wa imamul mursali shugaban annabawa shugaban mursali an tattara mai annabawa gaba daya daren da ya yi ya musulmanci to wannan nuna karama ce da mu'ujiza da sauran annabawa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu tunda ya jagorance su ya yi musu limanci shi ya sama a wurin Allah ce wasa alman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani aliyatan yubadun tunda dai ga dukkan annabawan katattare akwai wanda suka rike annabi Isa a matsayin Allah subhanahu ali amma muka ɗauka a jibrice annabi ya fi sannan kuma sahabbai sannan kuma sai mu ce sai tabi'ai haka muke wani sai mu annabi sai sahabbai sai tabi'ai sai tabi'u tabi'u sai salihan bayi sai kuma malamai sai kuma sauran mutane ya kuma bayi amma a bisa gadar da sabon in ka koma a ilimce akwai gyara a ilimce akwai gyara na farko manzan Allah sannan kuma sahabbai su suke biya sannan kuma al-muraduna al-muraduna al-muraduna al-muraduna su ne waɗanda suka yi imani da manzan Allah ba su gawo manzan Allah sun ɗara kafirai su kuma su arba'in da biyu ne su arba'in da biyu ne almuraduna su arba'in da biyu ne wanda sun yi imani da manzan Allah a lokacin manzan Allah dama sharaɗin annabta sharaɗin sahabbantaka nake so ce sharaɗin sahabbantaka dama yadda yake mallakiyar nabiya wa amana bihi wa mata alal islam wannan shine sharadi mutum ya zama sahabi ka ga annabi ido da ido ko da minti ɗaya ne ka zama sahabi in ka gama Allah ko da minti ɗaya ne in ka mutu kawai kai sahabi ne tun da kuma ta buga bin raƙumi wanda ya zo yau da kalmar shahada ya shigo a lissafin sahabbai sai kuma ka mutu kana da imani a kan akwai wanda ya gama za Allah ya yi imani ya yi rikya ya yi imani da maza Allah ya daɗe ma tare da maza Allah shekaru aru aru amma daga baya sai rida shi kuma shi ɗaya akwai wanda zai ga manzo Allah suka yi imani suka yi rida akwai su da yawa amma wanda ya kaɗe shekaru aru aru da manzo Allah guri guda sama da shekara goma tana tare da manzo Allah ya yi ya mutu a kan haka mutum ɗaya amma ana iya samun wani zai zo shiga mutum mutunci dama da girgiro kai shi ya tafi ya fasa an same su da yawa amma da ba su samu manzo Allah sosai amma shi wannan kar da kar ya san manzo Allah babu wani ɗaya biyu kafin aiko manzo Allah ba sannan ya zo ya musulunta ya zauna da manzo Allah shekaru aru aru sai aka yi hijira zuwa ƙasar Habasha da shi da waɗansu sabai suka yi hijira ne Ubaidullah ibnu Jash Ubaidullah ibnu Jash yana almada Ummu Haliba da ya rabu su fiya da suka zo wato sabai ne wanda za Allah ya ce to duk da ana tsango ba ku kawar ku ko ba habisha a ta akwai wani sarki mai adalci da suka taho da suka zo Habisha ana zuwa kawai kwana ɗaya biyu ko sai ya ce a ah, ai shi gaskiya wani kiristanci ya burge shi gaskiya shi wani kiristanci ya burge shi mu tashi da asuba kuma an ce addini ne amma a dini ce kullum da asuba ta tashi awa daya biyu kawai kana jefa abin nan hannunka inda agogo lokacin sallar azhar lokacin sallar asar lokacin sallar isha kawai kai ka wuni kana aiki amma ga addini wanda ya sati kawai ka zo coci a yi kiɗa a yi rawa ya ce kawai wanda addini ya burge ni ka ji wani bala'i hmm, ka yi shekara goma da banza Allah ka zo ɗaya rana ka tafi wuta wani bala'i ya wuce wannan shekara goma tare da banza Allah ka zo ɗaya rana ka tafi wuta ai ka gaba shi bala'i da ya kare to shi ma ibnu jash ridda ya mutu to amma waɗanda suke gona daga cikinsu na ce muku mutum arba'in da biyu akwai ɗaya daga cikinsu wanda shi ya gaggawar manzan Allah amma duk da haka ba a sayo shi ba cikin sabbin